web.cat és una agència especialitzada en SEO, creada el 2013, ara ja portem un any i dos mesos. Eh, els seus inicis érem dues persones, vam començar amb quatre projectes, una idea i ganes de tirar endavant. Actualment, entre col·laboradors i persones que treballem, estem portant endavant al voltant de 30 projectes. Vam decidir el domini.cat ja que representava la, la nostra llengua i la nostra cultura. Crec que era una bona manera de diferenciar-nos, també, i tindre bona visibilitat amb un domini.cat ens donava una oportunitat d'encara ser més visibles. Per nosaltres el SEO és aconseguir bons resultats, donar visibilitat als negocis mitjançant els motors de, de cerca. Com ho fem? Nosaltres tenim un equip amb diferents persones, cada una és especialista en els diferents punts del SEO i altres vertents del màrqueting online. Llavors, a partir d'aquí podem configurar una estratègia global. Creiem que pot haver una consonància entre el disseny i l'optimització. Nosaltres fem SEO pensant en robots, però destinat a persones.